Yes, blessed morning naman sa inyong lahat. This is Mr. Marcelo Sabing mapagpalang araw sa inyo. Keep smiling now. So this time yan, pupunta tayo sa some department store para bumili ng pang uh, regalo sa mga bata o pamilya natin para sa Pasko. Thank you. We'll be right back. So ayan, nakakuha na tayo. Oh. Uh, Laro natin yan para bigay sa mga bata. Dapat tayo na ibang uh, klase para maganda lang. Basta sila ngayong Pasko. Kasi mag-enjoy. Tatanggap sila ng regalo. attention to all closing housekeeping. All closing housekeeping to CS counter, please. Ayan natin ang mga Boss, Rockland. Rockland. Eh. Wala na. 50? 50. Rockland. Ano? 50 gram? Wala na eh. Wala na. Ano ba kulay ng Rockland? Ay, dito na. Ito. Ito. Ito. Ito. Diba pinakamusta ko? sa po kinuha ko? Ilan ko kukunin? Ayun o, oh, palitan mo kayo ano. Oh, kumuha ka na Calling siya. attention of many of housekeeping, many of housekeeping kasi as counter, please. Ayan, dito tayo ngayon. Ayan. Naparigalo natin giveaway. Diba sabihan nila, share your blessings. Ayan, share natin yan. Bili ka lang muna dyan. Ngayon o. Oh. Diyan sa gindi siya. Kailangan mo yan oh, sa yung sa ano. Ano yun? Ano yun? anniversary, 39th anniversary. Uh, Gumagalaw eh. Gumagalaw. Wala na sana yung baby ko. Minsan, ganito ka lang. Nagawa niyo. Nagawa niyo. Ina! Ina, Bashir! 你。

galing ng Pilipinas, ay, ka na. Nagpansa na ay, Ay, sorry. Ma! Ma! Ano? Ano ka na? Ay, nandito na lang. Wala ka na dapat. Nagdari ka na lang. Wala kami baby. Sorry niyo ako. Parang ang Ele é uma alfa da bebê. E a funda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. No baile faz. Agad-agad po kay agad-agad. At ilig ka po sa mga pag Thank you, Red. Thank you. Oh, daan muna kayo sa grotto. Masalamat kayo sa grotto. Okay, thank you, man. Salamat.